Ora eseguiremo la forza di Ignazio, sempre su musica di Roberto Prandini e testo di Bruno Mancini. come giunco tra rane, sbattuto, frustrato, sferzato. Quando avevo vent'anni ho lasciato mio padre, lui ne aveva cinquanta. Come graffia su specchio, stridente, gelante, sfriggiante. quando avevo altri anni, ho lasciato l'amata, lei non so. Come gancio al labbro stupisce, tradisce, scurisce. Quando avevo più anni ho lasciato mio figlio, lui era grande. intanato, stordito, immoto. In questo giorno d'Afa ho lasciato la mia immagine, lei non lo capirà. strisciami e fasciami e abbracciami e stringimi e scoprimi e coprimi e, e narrami. E... forgia di favola ottusa. Io vivo da sempre quase fosse uma maninha de luz.